Yo, okay, spooky one, two, nigga, ey. Huh, In the fucking beat De par en party todo el año yo te conocí a ti Era un vago y con 10 gramos de weed Un par de extraños en la disco con licores sin fin Nos vaciamos todos los tragos y nos largamos de ahí Nos pedimos un daiquiri, un tequila y para rematar Un black label bien helado y estando volado Paseamos en la city junto a esa chica que tiene Ese cuerpo cubano oh, que no se mira en todos lados cultura en todos lados Tirame un colpa pa' verlo como el sábado pasado Oye babe, stop the fight relajo en modo zen como samurai Ella dice esta mañana, nunca dice goodbye Baby, te conozco tanto, so you can lie Hey, come on, me You can move your body When you hear this sound When you hear this, hear this sound paseito por el paraíso de mi infierno Bajo la sábana me dice lo nuestro será eterno Luego nos reímos con un poquito de licor Oye mami, larguémonos Miami Ya me saqué dos boletos, sé que empiezan pa' caro Los vinos serán de party, los domingos bien secos Tú tranquila que la rutina no va a cambiar Domingo de shopping, gastemos todo el money lo que estás ahorita Solo soy para ti, pensando en mi mierda Solo pasar un ratito al cielo en mis hombros, sus piernas Pues quién sabe qué pasará después Hey, come on, you cicatrices corriendo por mis dedos como hey, los tantos flows, tantas hoes Y yo sigo pensando en ti, tú solo muévelo lo que estás solita, solo son para ti Tú solo muévelo, disfrútatelo Que estás solita, solo son para ti